Өте сонынлары сонунлары көріғыт. Беребіт сағланызгар республика сүрін өрістерігер бүгінгі тұрғы білігіндерер брифіні көрін. Э, Сарскы қаламыт э, бұл республика кейін э, өттігер ағариян кәлі, олақаны бәбітінен өлгені әбенен. Жоккускай көратанынан олыс қаратағымға мұз көмелі асты оны білеген көмелбіт аллара кербейті қаңалас э, э, тұмығығар, бұ э, намекке куарат территорияны тиен тұрар. Итіне тиян оттан ұтын хүнінен білген хуатты хәлейнесін өттінен барала тұрар. Онаты бұ бұлырыңы, оны бұ аспытты халларғы болар өз протокатығар, Оның Алдан үрүшпүп боллагана э, үлүнага бүгүн кийде жаныптан э, олага тиеханада тоеха э, бәһиңиттен кыркыралан хамсабыта онна бар көмүллән барбыта. Онтон бахасыда дыгдаланыр турбут мус алжанан әме көмүллән де билгини кем бик болбоннар. Хүддах тетиннактык батамай хеленен хеленетен аннан мус уста турар. Онон алдан үрүш кийдене Ölüyene ben atını şüdük huyuqta, haygıqta, ondan tekki hukkana, bu ikki hukkanan ölüyene bette де tiyekta. De olgana maran etik нам bu территория uluhun teritoriyata hatar olandan кини үелеге бу улахан тугу оңрачыттан хардагына ону бу эхелех аритын анныгар э, кетен көрөкпүт өскөтүн э, тону кари үскүр э, деп битеп тептирилерге бехетелте белем олор олар бәгәһә балайма тукуттала бу химайга хаңлас булугар бу көмил кемигәр кытыл юра бехөлегәр буланас бата онотан билигинде утөдүк турар ол гына манаттан биһиге улу сонун эхлек жалтын кытта это бу дебясте халырып ол түмүгүнөн маллана бүгүн туах онно бар муз харыта өрүс уңоргу өттүнөн хытар онно толохан жайын оңор бат курдук иннена мыппалана уутун балаган аңарасынан хара турар ол эһен бытааннык уубута биллер онотон бахасадаң те жалтынык тегепсетиге үйәттеттен өліқіметтен біле лиенскеттәкәр бір убут улахан долгу ол кәлән тарида өсі хүбәсет учаһын тимәдер үдәтенен бәдән булын дияттан олақта яһатта хөптәүленин дәһәнҗәлдәр Эһиге брифинг көрдүгүт салыгы саха сирә информационный бери күнүскә тахарытын сүрүн санунларын билсин. Өліне бе муға кытыл жұран әхленеләқ бұнын аптығар ұстар. Усалдыңа алдын үрі суытын тағыма чәріктейге түләққа өспәққа құтталлақ кербеге тейбәді. Келім экзаменге дере ағайық қонық қалы. Үйерек тәрәхін өтті күйірді. Бүгін музей аңды тағы күні. Бәлі күні татталар народный сүрячы атын кытта ұқсас етімнелер. Қаңылы сұлуғын кәлім диспетчерске сұлыспатығар ехетінлер біттерінен қытыл жұра аттығар өліөні үріс алын кырыта білетінер. Үйәхәңгеті өліөқме ұрыйонығыр бар. Бәғәхә қытыл жұра сәленетігер үйескәбіт қары білген қыралан баран әрер, нәхеленеләқ бұн намығақ сірдерігер у өсіда ылан турар. Аны көмөл барытын иккез долғынын күтелілер. Бұғымайғы тұғынан бәхес малжағар нәхелеген бағалыға төліп өнінен кепсәді. Кытып жарага убут тахматы инчалты үстерден 5 сантиметрге тәңністі бұғасырды 10 часқы тұғбар тіріл тәбеті в режиме повышенной готовности үлілі лұрауыт. Э, Бәғәңі қалан кәнттен көт чағыны же э, уға баран мосталарын таханан ылла, онна ағыз э, жетәлгі әді. Э, ситуация была токон Туралгаджар, был район Джахалтатангатта на э, Государственный комитет э, по обеспечению жизнедеятельности Бирга, как информация Версен Тулилеварат. Билеген администрация специалистра был бастакы первичный тон документарын. Хоман хағылатылар, бұл ғалар бұд жоныр бұткенін. Онына комиссияның бұхарынан тұстақ бұхарыны ұлынықпыд. Билегиттеккес волнаны төлөхметтен келеден оны тағының Оттон усалдан улу угар алдан өріс муға қойудығыстар. Бүгін 12 частағы тұрғынан ұтағыма шеріктейге, түйіләққа онна өспәққа құтталлақ кербейттен намыхак. Нәхленеләқ бұнарға ұқсаллақ бұғымайғы болар түгенігер 504 дөң кейіні бұстақ кемге олырдар сер тәрелінне. Кыллай ә, шеріктей онна ә, өспөк ә, бөлектерігер ұ қаралан түйер. Бу бөлектер Онтан Э, огурутта коноғор онна арытит э, анынан имееттен мус пока турар э, устан устаста каратык токту устар уу таккан турар онтон бул бұл анынан бу көрөр Авели сақраны тірілтеті ойыр бахара турар құтталлақ сезона сағаланығыттан күйістәқ үлені сағалабыда. Үләхеттер аспыт күннерге жоқускайтан чугас бар улустарға бұғыны майгыны контроллу иккете төқтірген үйеттен кәтән көрділер. Ол түмігер намулуғын оннан жоқускай қораттығытығар бірде бахары болан ұмылырдылар. Уот өртәхінтен көжі бүтін сабағылылар. Бұйыл жоқускайдағы авели сақраны тірілтетігер бахару тары үләға әбі 15 парашютист десантнигі үләғалылар. Республика үрдінен 500-тен тақса байыз сүлелер. Экорорстер районна бирге кирелләре битте булгана Жукускай округ кирер, нам нам районы кирер, усалдан кирер, онна мәгән алас кирер. Эти төт районы бе көрәбит. Онна тон бүген мәх купуут, класс пожарной опасности ям бар, онун купу билген ул үс булам турар. Ол олен бүген тон бу 12 часкеме самолет авиапатруль көтәрә турар. Келем экзаменге дере ағайық құн қалла. Онын тәрәхін өтті күйірер. Экзамені ұйты техническе өттін көрілілер коз қоз жары кебілілер. Келем экзаментен екетен ұтча математика булгучулак. Олғынан баран әйдер кейі аттестатын аларга математикаға базывай тахымнақ сұрудағы сұруяр, оттон техническе үйірі каянда қаянда профилінай тахымга торықтақтыр. Сихили келер сюжетка. Гимназия барогун Юлияна Юлиана Винокурова дневнигер нар туйгын цена кечигирир. Арай үрәк кыгатын көміс метәлінен битердәгәне кине ата суала бу өрөгөй түһүлгетигер Юлияна Юлиана билеген атыңға аралжибакка лаппыян ағар білейтін чиңетер. Бияха манна осколотер арас консультациялары таллар эби жарықтары Онна өссө бәем репетитордарга хаҗабын. Шуе улхан валдырлык багара эмете. Баныйха сударстваны тургуту сұрудақтара қатламбатынан ұстық. бір сүрін предметке нучатлығыр тест сұрудақтарын бағала ағаян отут болуған. Өйттен сүріуға аны сүрбетует бағалы тұруруқтыра ахпыт э, текстериттен премьердары холобурдан оны бахарын өдөтөн хүргөктактыр оны ғырыш қаталар. Сұрық білетігір анан конкретно әме бір отдельный э, тұспағаданы бар хүбе біріс нөмірді хонна тире двоеточие запятой запятой э, бұлаларын бра білеқтақтыр, чолкадик әп оны сөпті қаппеті биряктактар Онтан сахасыригер келим экзамены ағыс дыгынча ытчат тогуз Сұрдақтары 970 сетте аудиторияға сүргіқтірім. Мантан 616 бірігенігір әппетияқ тургутуу қайдақ барарын бұға кәтен көріқтірім. Сұрдақтардақ кәмбердері оғылыр көрін олырдықтырына аудитория егер ариян бешәттен тарғатықтырым. Атын хамай э, талар предметтер етінде математика профильный уровень талалар, физиканы талалар, оны информатиканы талалар. Тоқ бар бұл ки сүрбет өт буннар бит начальниктер өрек кәһәдә бары отчеттан олорлар Бұл бір келем экзаменге бары белеме олорлар Төһө да мит үрдінен оға төрөппүт экзамен чугахатаған айы инне бүргес үрдігер олорор тұруқтынар. Жиңер холку кен көғістіяқ болу, сетихи бир төрді ден ұйылға өрақтияға Вероника Васильева сүбелир. экзаменге билимненер кемигер ого ағыз час уутун хана утуян иңемтеләқтік ахан, чедик салгынга сылжа-сылжа ағықтақ. иете ағата әме олус долғибата ордық дир Төрөппүт ыйыр долгуяр ыксыыр боллагана кені кені бейде білбетінің әме әме бәрілдер. ол түріп бүт бу кемге оготун істені кепсеттен, кепсетен сыллан қуған, оскутан ғыджақтақ холгерери ақпыты бардын түмен ытча жан сүйбалты сүйбалты күнігер бастықы экзаменге кирехтерем. Сүрін түймек оды егер дері салғаныйғам, арайонны бүдірі бүттер, әбетер биллер түргетінен көтіп бүттер, балаған егер туттар яқтырап. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чукускай. Бүгін музей анды дұтағы күні. Беле күні таатта жоны сергеті Нұрот Сұруячыта Дмитрий Кононович Севцев сорынымалан атын күтті тимнер. Республика Национальный архивы 2 сүрбе 1 сылтан сорны моллан 1904-2 ағыз сыллары хабар архивын 2 сыл ардан 12 қайысқаттан тұрар тұс фондатын тәребіде. Тататтан Вера Матвеева салғыр. Бир бастакынан қараққа қытамы документынан Дмитрий Кононович тығынча 974 сыллаққа сұрымыт кенескетін 15 сирейгер, Құдоғынюк Иван Васильевич Попов қартысқаларғар кемі түйәрбетін іспеге бар сүөгэ доллар сахажахтарын кинигелерге үгүстүк үгісті турардаахпыт бу көстүү кэлени көрбүт кинени берке сергахситен турар буллаана татынская нехилекке отур кутнан бастыгы ыыллары бит иван васильевич попов бекке билер олар олорбут большаковтар эбелере федосия петровна большакова ден бу улхан уус хохолоп киргене ден бахардыбыт кинилер оллары леке уус ытык көлге ан бастыкы тутуулары административный тутуулары бихеха буланы музейка терентей Ванифатьев Слепцов дедин туппут улхан успут болыр. Котур сытылы турар онна сәребейде олыр жақтарда әрке қартыскаларға Никанор Осипов онна Матриона Львова көстөлдір. Кенелер түрділері ұстара кімнәғый. Любовь Борисова, кәріне көрбіт кейнетігер, сәребейді Диора жоннар бағылар. Бұланы тұхыншы тоғыз хүрбалтта, хүрбәтті ғылырдағы пасимейне кенігені көрді біт, Онны Осипов Никита Никанурович ден кеге жекергенін кітті сұрулла Ол Никита Нарокып 2 саатынан Виктор дені біт, манна билигин колубур Теряковтар, Чурбоевтар, Осиповтар ден ыдык көлгө сыжаннара оголора баалар. Келери көрбүт кинега ураттан таксан келер сырдыгынан сыжая сылдар искилбе мәсөннә сахалы таңаста далбар котун Александра Васильевна Сенькина. Бухаскага Иван Номович Сенькин иетен иетеден Мен Мин кирәдәк менә яннарым минедән керсилләр әтә, оны әтәлләр әді. Бу Иван иңетин э, Иван Васильевич Попов қасқа төһәрен қалларбыта диен. Кені боллағына толыру химяқтақ хақылы тағыстаға бит. Тоғылдақына кеннер кені бай ұяллар кыстыр бит. Иван Васильевич қасқаларын көддіқпіні бол. Қаддағары бейем жонларбын көдбік күрдік ханныйбын. Қаддары наға бөребін, наға астанабын. Әхил Иван Васильевич түрәуіті сүз бейхан сылын толар. Кені ұраты көрілі қодуғынық боларын қаттысқаларғар әме көрөбіт хазбирде хартыскаға хатаммыт мөссөн отчутоо кем тыынын ологон жағын кепсир ұратылақ. вера матвеева степан тастыров саха телевидениете Татта. манан күнүскү сонын өтемектебет, көрсө хадери